Arratza leon bueno, Loreleiren eh, laurdena etorri da. E, bueno, aspaldi, aspaldi kontzerturik eman gabe, ia hogei urte herri honetan e, egon garela, egonen naizela, kontzertu amanez, eta beti pentsatu izan dut ba, gauze batzuk aldatuko zirela hogei urtetan, egantza denez ez. ez. Badakizue, denak kantu guztiek berdina biatzen dute. Gertutasuna, maitasuna, eta horren inguruko bi kantu. Galdetu diot aizeari, Aitu ote den gure denbora Horbelek ez taliko duten Dordoka oskolen margo grizura Maduretan urratz galduak Dantzatuaz hamildu ziren Iadar bakarrerren Unkak batu gintuen Tain gazte egitik Tain gazte egitik Tain gazte egitik hasi jargiaren etor bidean barrena Gauaren misterio bat elkarrekin argitzera Elazazu eskutik elzaitzadan desotik egingo dugun azken bidaia da agoasi ergiaren españa edatera. ti egitera Itxaso zakarra da nukagu Euriaren errezunak gora Taingazte gara Taingazte gara Taingazte gara Taingazte gara bagoaz jargiaren etor bidean barrena gauanen misterioak elkarrekin argitzera Elazazu eskutik, elzaitzadan bezotik egingo dugu azken bidaia da. Bagoa ziargiaren Espainetatik edatera Ezkerrik asko. Hor bainak, zure zaurira narama bizipozak, iztintuen zabelera itzalone, buga gama igabera. Yo si siento bidearen azala Ziur zaude Egarrak biltzen diren karrikan Non deurian Aitak zu lagu gatu digunezia hitzen ondorioz hitoa denazia zu logo baten batean negesko jauzia Gezi gozo gazia, ziur zauda Negarrak biltzen diren karrika Non dauria Barne ugozeta Maitasunaren ge sigo soga sía Sin dejaren que sigo soga sía Maitasunaren ge sigo soga sía Sin dejaren que sigo soga que si gozo García, que si gozo García. a zure zaurira narama posa, instinto venza vele 力合い